los haters de Facebook a la manera de una comedia musical. ¿Están listos jugadores? ¡Tiempo! La otra vez estaba escribiendo lo que yo sentía, lo que me nacía. Yo pensé, dije, está bien chido. Decidí publicar. Inmediatamente empezaron a llegar unos nuevos on likes. Me decían que no. Me decían estúpida. Que estaba bien pendeja. Te decían no vales nada. Me decían de cosas. ¿Y sabes qué? Que? Lo mereces. amigo. No me digas que también eres hater. Que se me hace que ese perfil que está chingui chingue eres tú. Es un perfil apócrifo. ¿Sí sabes que es apócrifo? No. Apócrifo, mis polainas. todos los mexicanos pensamos que tú eres tonta. Ah, pues sí. Yo escribo bien bonito. Eso me enoja. Me enoja. ¿Me enoja? Pues dímelo de frente. Claro que no. Para eso está Facebook. es que estoy... Ay, cómo me encanta su perfil de Facebook. Mírala, aquí pasando la Incre en la feria de Chapultepec. Pero algún día, algún día... y también. Estamos muertos. Muertos para el mundo. Todos. Eh. chingarnos a la tonta esa. Se me ocurre que pongamos a su exnovio en contacto con su novio. Tengo su contraseña vieja, solía ser su mejor amiga. Hasta que subió esa foto donde me veía bien gorda. Vamos a manches. ¿Qué <laughs> pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a resolverlo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a resolverlo? No sé, no sé. ¿Qué voy a hacer? Y me divierte el otro. Me encanta. <laughs> No puede ser, ella era mi mejor amiga. Mira, 8000 likes. Es una perra. Nos encanta. Perra, bien perra. siguiente ves? deberías de regresar con tu ex. Apresúrate y piensa una solución. La amiga, la tienes. Sí. Es darle un like y mal comentar como ellos lo hicieron conmigo. ¿Qué te parece si ahora inventamos que el bebé que está esperando su amiga es de su novio? Me gusta. Es tan fácil ese chisme, ¿eh? Subir. Ya, esto es demasiado, güey. Ya pusieron que tu hijo es de mi novio. es, una... <laughs> es O sea, ¿cómo? O sea que es del mentis a ver, Magui. Es apócrifo. no me robes mi palabra. Yo no te robo nada. ¿Es en serio? ¿Me tenía que enterar por Facebook? O sea, Maggie. ¿Qué pedo? Esto es porque escribo puras mamadas sentimentales y estoy sube y sube cositas. Tanto reacciones a través de Facebook Live. <laughs> ¿Dónde está? Os bloqueé. Y a ti también. Te voy a bloquear. No. Humanamente. No. Ya no te veo. No existe. ¿Se acabó? Se acabó. Aplauso para los jugadores. Aplauso. Aquí está la prueba de que Facebook es del demonio.